Оператор Фарух Медиа. Oltin axir do'stlarim, bir so'zli radnoylarim, yaxshi yomon kunimda turar bilar noylarim. Yuzlara kelsin yoshi, omon bo'lsinlar. bugun do'stlarim bilan bu to'yimiz zo'r bo'lgan jon do'stlarim panohim mana qushcha bo'lsam qanotim mana lol qoldirib yuring ham mana siz do'stlarim chaqirdim zalatoy bir gapimda turarlar bo'ldi boshqa gapni qo'y kulishlari kuritoy o'zlaridim zalatoy bir gapimda turarlar bo'ldi boshqa gapni qo'y jon do'stlarim Hatta geldik shu düşüp geldik davrada o'ynaganga zo'r kuy chalib bildik ko'kka yetar nolasi asl beklar bolasi o'ktamjon keldi tuya yılın balası Can jon do'stlarim panohim mana qushcha bo'lsam qanotim mana kaldırım, qoldirib hem bana siz do'stlarim Dushlarim panohim mana Qushcha bo'lsam qanotim mana Lol qoldirib yuring mana Siz do'stlarim najotim mana YouTube Shahri To'lsin Music.